gigapixels et vous aide à faire une seule chose très bien, augmenter la résolution de l'image de manière naturelle. C'est assez difficile à faire, la plupart des algorithmes de mise à l'échelle ne savent pas comment remplir avec précision les pixels manquants, vous vous retrouvez donc avec des résultats de mauvaise qualité. Pour résoudre ce problème, les réseaux de neurones de gigapixels et sont continuellement entraînés sur une grande variété d'échantillons d'images pour comprendre à quoi ressemblent les détails photoréalistes. Après avoir appris à partir de millions d'images, il peut désormais augmenter de manière crédible la résolution sur une grande variété de sujets différents, portraits, faune, paysages, architecture, etc., et types d'images, DSLR, web baroblique compressé, centigramme. Les résultats sont souvent magiques. Améliorer la qualité de l'image, gigapixels et peut faire apparaître votre image comme si elle avait été capturée avec un appareil photo de bien meilleure qualité. Il a été formé sur suffisamment d'images de différents types de sujets, comme des portraits, des paysages, de l'architecture, etc., pour savoir à quoi devraient ressembler les détails d'une photo cela vous permet d'augmenter la résolution et la qualité de votre photo très naturellement avec un minimum d'artefacts la technologie de Gigapixel et peut à la place créer des détails d'images très crédibles et naturels qui peuvent souvent sembler incroyables. Voici comment utiliser Topaz Gigapixel. Lorsque vous ouvrez ce logiciel, une fenêtre d'accueil se présente comme suit. Son interface est en anglais. Alors, Cliquez sur Open Image pour importer vos images. Gigapixel vous montre la différence entre deux fenêtres. La gauche, c'est l'image d'origine. La droite, c'est l'image déjà traitée automatiquement par Gigapixel. Ce logiciel vous donne également des informations du type de fichier la taille, l'extension, le lieu où est stocker l'image, même l'information portant sur sa colométrie. Cette zone est dédiée au réglage. Le processus. Vous avez des différents types d'échelles que vous propose le logiciel. Par défaut le logiciel est en mode automatique. Le logiciel fait le traitement lui-même, mais vous pouvez également le faire vous-même au mode manuel. Vous avez la zone d'exportation de votre image. Gigapixel va garder le même format de votre image en néanmoins que vous décidez de le convertir par un autre format de votre choix. Voilà la vidéo est terminée, j'espère que cela vous a plu je tiens à vous remercier d'avoir regardé la vidéo, j'ai mis le lien où vous pouvez télécharger le logiciel sur son site. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et cliquez sur la cloche de notification de laisser un commentaire, d'aimer, de le partager à vos amis.